<laughs> Har du gråtit nu igen? Nu igen? Vad fan. Att eh, det är en jävla tönt. Att hon... Vänta, förlåt. Ah, okej. Okay. Har du gråtit? Oj, nu garvar du. Det kanske var lite får göra. Jag rullar fortfarande. Okej. Okay. Fuck. Det går inte Okej, vänta. Allt. Vad gör du? Vad fan, eller, eller vad fan heter du? Ingrid? Mm. Yes det var det. <laughs> Okej. <laughs> ja, det var livet. Skit i att göra en låt, egentligen. Att du kan prata med mig bara. eh, kanske.